Hmm. omukolo mugwebale guno omukolo twebaza pulezidenti waffe ne fasilady uh, pulezidenti kyagulanyi buli mwaka hmm. asibulula abasiraamu mu uganda naye ate buli lunaku olw'omwaka era wabeerawo enteekateeka eziyamba abantu bamulekwa ebyetaavu ate nga n'amaloboozi gayimiriddeo gakoola bwenkanya mu nsi yaffe hmm. okuyimirirawo ku buli muntu alina okusoomoozebwa n'okudimaninga obwenkanya ate wakati nokulwanagana okutereza obukulembeze obwobuweereza so ketulima ensimu nti mwetwadda mu national unity platform fetwajja tuli basiraamu naye byetusanzeyo mazima bwenkanya buntu bulamu bwensimbu aye eddiini yekitugamba ate neno mukibiina kyekitugamba ate ne munkola era kyetulabako mm. buli mwaka twesanze nga okusibulula tugenda mu maaso wano naye ate nenaku ezabulijjo era pulezidenti waffe ayimirawo ku lw'abantu twagala okwebaza pulezidenti kyagulanye twagala okwebaza fasiredi babi kyagulanye twagala okwebaza abasiraamu ba uganda naddala supremufti uh, nofiisi ya supremufti okuyimirirawo ku lw'abasiraamu n'obwenkanya era tuli wano okulya ekijjulo okulya ekijjulo ate n'okusaba mukama katonda asaasire abatugabudde naffe atugase nakyo wakinyeganyega tekikwata kino nogamba nawe kosibululeyo abantu ffenna ah, wetukola enteekateeka yemu era okufekisibwa ekyatandika ngaabakulembeze mnup tetutambula okuwagira okusibuluka gawano mukyadondo ah, mpagidde okusibuluka miziki tegyenjawulo ah, nga kutwalayo ebikozesebwa mukyere sukaali n'ebirala ebiyambako mukusibula hmm. abasiraamu era naffe nga tetubiraba mwana wattu simanyi gyowangalira okyala mukyadondo emiziki twasogabula muziki kyenga ogwekitezi ogwekasangati hmm. ogwemanyangwa ogwekabubwa eri wansi hmm. ogwomukiti ogwekatadde emayirikiti ewatuba e, e, e emizikiti mingi yonna ne programu zetaddewo ezogaba nekufuga byekusinza gaba mmere enkalu abantu basobole okutegeka ku mizikiti egyo kuba program sekewa ku mizikiti bakuma mm. kontis ezenjawulo nenkola nga zino zolaba ezokusibula naffe tuzikola newankubadde nga leero lubadde olunaku lwa pulezidenti waffe nga tuzeeko okusaida eri eya entertainment onarab ojja ddi omwana abendi ku lujja entertainment otegeeza mm. ki omwana abendi omujjaddi ku lujja ah, ababaka abantu kulujja nebatuka nogamba nti oba nup yeosulago gye mwatusuubizanganonono ah, empisa empisa okuwasa kikyaddiini ndi mhm. musajja mufumo n'omukyalo omu mushaliya mbambuzayo basatu ah. Ah, mbambuzayo basatu naye nga nina omukyalo omu mhm. ate nga kiri mu ddiini emikolo eh, gyali kiri mu ddiini da nga nakamaliza okusoma hmm. nakamaliza makere univesity okusoma fe mubusiraamu okuwasa kuwangunika kasito wetaaga abajulizi babiri amahale newankubadde nga bwoba olina obusobozi obusamukiriza okukolayo akabaga nosanyusamu ku bantu naye nga nkubiriza era bannauganda abavubuse nawe wekubiririzeemu okolaki okuwasa mpozi nekubirize kwongerako hmm. eh, kubanga wawasa dda <laughs> netutabiraba mumawulire ati akati awo hmm. nali sinaba kubeera nnyo ku kamera nga ndiobezireoyo oh, wa bulijjo owa bulijjo nja mukyala mm. ah, ah, naye naye nga nkyakkirizibwa ah, shariya endagira bana empolukusa lwa bana kasamba nga nabamwenkanya nga nasobola omukyala akimanyisa ayo n'omuzaako yagala kamera ngenda kujja musharia kasita ofumira omusiraamu mm. olina obukkiriza byonna kubanga ensonga e, e, enkola yonna erungamya era mm. oba ogikkiriza musiraamu tolondako njagala nzikiriza emuswala ŋane ekisiibo oba ŋana byonna buli kikkirizibwa mu busiraamu wabula mm. ate liba ddimu eri buli akwatibwako kuba kati ffe obusiraamu tukubiriza nti sigattako obugasi wabula mm. olina okuba omwenkanya olina okuba omwesimbu olina okikola mu mpisa ey'eddiini ate olina otuukiriza ebisaanyizo ebyo eri kabaka wamma obwaleero olunaku lwa kabaka kabaka tumwagaliza amazaalibwa amalungi ate tuli basanyufu okuba nti yakomyewo ate mulamu era twegatta ku bantu ba buganda ku bantu ba uganda okujaguza okuba nti omutanda mwali ate n'okwebaza katonda olw'obulamu bwe amina tweyanza nyo onarebo